Ah, olá! Hoje vou-vos falar como gerar números binários na folha de cálculo. Para isso vamos utilizar a função decabin. Agora, como utilizar a função decabin? Vamos no sistema de funções, temos que introduzir 19 com 100, decadinho. Fazemos o número, por exemplo, um, um número de hash, e agora escrevemos o número de casas decimais. Aqui, é o número de casas decimais significa o número de dígitos que aparecerá aqui. Temos que ter atenção que os números só podem ter até 10 dígitos portanto é 10 dígitos, ficará aqui com o resultado com os 10 dígitos aqui. Se metermos 11 dígitos, vai dar o erro 502. Portanto, só temos que meter aqui 10 dígitos e fazemos aceitar. Estão a ver? Isto é igual ao número decimal. Para escrevermos vários números, é a forma mais fácil será, por exemplo, fazemos aqui um preenchimento, um é número decimais. Ah, agora utilizamos a função. aqui. Ctrl V1, abstraction, fizemos né? tá, espectro. Temos aqui é o número 1, e se fizermos assim, temos até o número 15, por exemplo. Será lá, vamos acrescentar um bocadinho mais. Mas aqui os números decimais até 30. vamos eh, fazer isto em, em, em octais. Vamos aqui a função e octais é o deck octal, não é? Hum. mete, faz da mesma forma. Portanto, aqui isto podemos escolher aqui. E depois 10 números. Pode aceitar. temos aqui os números em Já agora podemos fazer os números em hexadecimal. Não. Ações. Deca. Hexadecimal. Duplica. Assinamos aqui um e três partes. Vamos setar. Bom, vamos ver aqui seleciono, assim, vai até aqui o, o número 15, que é o 16 número, depois começa a escrever em, em número novamente. Ah, portanto, o que é que temos aqui? Temos o binário. temos aqui o e Okay. hexadecimal. Ok, era isto que queríamos demonstrar. Muito obrigado pela vossa atenção.